Ninguém vai embora tá aqui? pegando, tô pegando. Pegou, pegou. trick

Nossa! Era pra mim essa. Morto! Tá indo, tá indo! Da hora, né? Acontece pouquíssimas coisas, mas com a magia da edição parece que uma correr, correria o tempo todo, né? Enfim, eu apareço agora para falar que esse campo que vocês estão vendo aí acabou. O CTTE acabou. Não fechou não, mas como vários campos aí, foi, foi pro Airsoft. É, mais um, dá pra entender né, é mais fácil pra quem tem campo, de, tem mais jogadores, não precisa ter compressor, tutati, tatata, enfim, mais fácil para eles fazer só, só Airsoft. Neste caso, uma galera do Airsoft, ex-jogador de paintball, parece que compraram o se compraram ou não, sei lá. Eu não conheço os detalhes, mas enfim. Não, não foi uma decisão da galera desse campo. Nova galera chegou. Impôs isso. Enfim. Então não vai ter mais esse campo. Mas vai ter outros. A Paintball não tá morto não. Eu sempre uso isso, 2019. Tá um puto puta ano, ah, tinha vários jogos de todos os tipos, mas eu tava ouvindo toda hora, ah, tipo, tá morto. Não tá não, esse ano foi difícil, mas foi difícil para todo mundo, pandemia, né? Uh, ah, 2021, vamos ver o que dá. Estarei por aí jogando. Falou!